3, 2, 1, go. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. La la la la la la la la. Yo pipi pipi, yo no no no no no, yo pino. Y